Hello to all my English viewers. This video will be subtitled, so if you're interested, just click the subtitle button down here. Thank you. Frei Schnauze Freitag. Jeden Freitag, wenn ich Bock hab. In der heutigen Folge von Freischnauze Freitag geht es um Objektive. Wer kein Interesse an Objektive hat, der kann sehr gerne nächste Woche wieder einschalten. Äh, vielleicht geht es um etwas anderes, was euch nicht interessiert. Um genau zu sein, äh, möchte ich heute mehr oder weniger über einen Erfahrungsbericht Schrägstrich Vergleich reden äh, zwischen dem Samyang 35mm 1.4 und dem Sigma 35mm 1.4. Ich habe beide Objektive besessen bzw. besitze noch eines davon und habe beide in Sachen Foto und ähm, Video mehr oder weniger auf Herz und Nieren geprüft. Nein, Quatsch. Ich habe sie beide benutzt und eigentlich ist das eher sowas wie eine User Review äh, beziehungsweise ja, was ich dazu zu sagen habe. Um das Video etwas informativ zu halten, kommen wir direkt zu den unwichtigen Sachen. Beide Objektive kommen in einem Karton geliefert. Genau, das Samyang wird zudem noch mit einem Objektivsäckchen, ich nenne es mal Objektivsäckchen, äh, geliefert. Das ist eigentlich ein Stoffbeutel, der vor höchstens ähm, kosmetische Schäden schützt. Das äh, Sigma kommt in einem, ja, in dem bewährten und gewohnten Sigma-Objektivtäschchen, das äh, eine gewisse Polsterung mit sich bringt und definitiv auch vor Stoßschäden schützt. Natürlich kommen auch beide Objektive mit einer Gegenlichtblende. Beide Objektive bestehen aus Kunststoff und Metall. Das Sigma fühlt sich definitiv hochwertiger an. Das war insbesondere spürbar beim Fokusring. Ich fand den Fokusring vom Samyang meines Erachtens ein bisschen zu leichtläufig. Ähm, beim Sigma hingegen hast du einen richtig schönen Widerstand. Man hat das Gefühl, dass du etwas in der Hand hast mit Grip. Ja, also wie, wie, wie ein schönen Tastenschlag bei einem hochwertigen Klavier. Was die Größe angeht, fand ich zum Beispiel sehr interessant. Ich habe das Samyang vor dem Sigma besessen. Für mich war die Größe ein richtig ausschlaggebender Grund. Ich habe nämlich die ganze Zeit durch die Bilder gedacht, dass das Samyang viel kleiner ist als das ähm, Sigma. Tatsächlich ist das Sigma allerdings nur, ich glaube, 5 mm länger, trotz des eingebauten MC11-Adapters. Zum Gewicht kann ich Folgendes sagen. Ich habe jetzt nicht äh, in die Specsheets reingeguckt oder ähm, die beide auf eine Waage gelegt, aber das Sigma ist definitiv schwerer. Liegt eventuell auch daran, dass einfach da hochwertige Gläser äh, verbaut wurden. Äh, der Nachteil der hochwertigen Gläser in meinen Augen ist, dass ähm, ja, die Balance ist nicht mehr so stimmig. Ähm, das Objektiv zieht quasi die, deine Kamera nach vorne runter wenn, wenn, wenn das jetzt für euch verständlich ist, ähm, dass ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass das Samyang von der Balance her ähm, angenehmer zu tragen war oder zu halten war. Kommen wir zu den wichtigen Aspekten von einem Objektiv, ähm, die Bildqualität. Die Schärfe habe ich äh, wie folgt getestet. Ich habe beide Objektive genommen, bin damit aufs Tableau Feld gegangen und habe eine und dieselbe Blume in denselben Einstellungen. Was eine Blume? Ja, eine und dieselbe Blume mit denselben Einstellungen fotografiert und ähm, bin zum Entschluss gekommen, dass das Sigma definitiv schärfer ist. Allerdings finde ich, dass man den Unterschied erst dann richtig deutlich sieht, wenn man reinkroppt. Was die Farben angeht, äh, finde ich, dass Sigma ist auch hier einen Ticken weiter vorne. Ja. Die Farben sind definitiv ein bisschen lebendiger, sind ein bisschen mehr gesättigt. Ähm, ist aber jetzt in meinen Augen nichts, was du nicht mit einem Samyang und ein bisschen Lightroom auch hinbekommen würdest. Wenn du dir ein Objektiv mit einer Blende von 1.4 kaufst, dann willst du was? Genau, du möchtest ein richtig schönes Bouquet. So, und hier fand ich, kam es ein bisschen zur Überraschung, denn ich finde, hier gibt es absolut keinen klaren Sieger. Beide Objektive sind in meinen Augen, was das Bokeh angeht, absolut identisch und absolut gleich auf. Auch in Sachen Focus Speed kam es tatsächlich zur Überraschung, denn das Samyang ist schneller als das Sigma, im Video sowie im Fotobereich nicht nur, dass die Reaktionsgeschwindigkeit, also quasi von dem Moment, wo die Kamera realisiert, okay, sie muss etwas Neues fokussieren, bis hin zu, dass es fokussiert wurde, schneller, sondern auch der allgemeine Fokusspeed. Es ist einfach viel flotter. Ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil ist, sei jedem selbst überlassen. Es gibt Menschen, die stehen auf diesen schnellen Fokus und es gibt Menschen, die stehen auf diesen smootheren Fokus. Ähm, ich persönlich habe für mich entdeckt, dass ich eher auf den smootheren Fokus ähm, stehe, weil es einfach ein bisschen so aussieht, als würde jemand den Fokus pullen mit ein bisschen mehr Gefühl. Ich muss aber hinzufügen in Sachen Fokus, dass das Samyang in der Zeit, in dem ich es benutzt habe, sehr oft gezickt hat. Ja? Ne? Also manchmal wollte es irgendwie gar nicht fokussieren. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich bin tausendmal durch meine Einstellung gegangen, ähm, lag definitiv am Objektiv. Ähm, was es ist, weiß ich nicht. Ähm, ist nur, habe ich festgestellt, wollte ich mit euch teilen. Für ein paar Leute ist ja folgendes wichtig, die Fokusgeräusche. Macht jetzt für mich irgendwie nicht so viel her äh, in einem Test, allerdings habe ich mich irgendwie mal breitschlagen lassen, bin nochmal aufs Tempelhofer Feld gegangen und habe beide Objektive quasi in Sachen Fokusgeräusche getestet. Denn mir war wichtig, dass dieser Test authentisch ist und ein Real-Life-Test, ja. Nicht irgendwie mitten in einem stillen Raum, wo man quasi jedes Klackern hört, sondern an einem Ort, wo auch quasi Umgebungsgeräusche stattfinden. Ja? Und ähm, trotz der Umgebungsgeräusche ist es tatsächlich so, dass man das Samyang sehr, sehr deutlich gehört hat. Das Sigma hingegen ist komplett leise. Man hört es im Höchstfall, <laughs> wenn man mit einem Ohr dran geht. Ähm, allerdings war ich schon ein bisschen erschrocken, als ich das erste Mal so ein bisschen da getestet habe, wie laut tatsächlich das Samyang war ich finde, das waren jetzt ungefähr die wichtigsten Dinge, in denen ich quasi für mich diese Objektive verglichen habe. Was viele Leute gar nicht wissen, ich habe das Samyang quasi besessen und das Sigma kam raus. Und ähm, ich habe mir damals das Sigma gekauft, um beide für mich persönlich zu vergleichen, um dann so zu schauen, hey, okay, welches der beiden Objektive möchte ich eigentlich am Ende behalten? Es ist das Samyang, was ich eigentlich schon habe. Klar, der Fokus hat ein bisschen gezickt, allerdings kostet das nur 500, ich glaube 50 Euro. Hingegen, das Sigma hingegen kostet 800 Euro, oder? Ja, das Sigma hingegen kostet 800, 700, 799 Euro. Und das ist halt eine große Preisspanne. Ja? Ähm, für jemanden, der das nicht gerade hauptberuflich macht und auch nicht gerade sehr viel Geld hat, ist es auf jeden Fall sehr viel Geld. Und ich habe das Gefühl, dass ich sehr viele jugendliche Filme mache und auch Fotografen dass teurere Equipment kaufen in der Hoffnung, dass sie dadurch <laughs> besseren Content schaffen. Und äh, das ist nicht so. Ne? Ich, ich, ich bin einfach ein Fan davon. Ähm, Verstehe dein Handwerk, bevor du dafür irgendwie die teuren Werkzeuge kaufst. Wer hauptsächlich Content für Instagram oder YouTube kreiert, ist mit dem Samyang zu 100% perfekt aufgehoben. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt absolut. Die Bereiche, in denen das Samyang hinten ansteht, die Schärfe und die Farben sind für euch relativ irrelevant. Ich finde, sich diesbezüglich für ein Objektiv zu entscheiden, macht erst dann Sinn, wenn du einen Job hast und in diesem Job quasi äh, ja, Bilder für eine Großplakatkampagne irgendwie machen muss. Ja? Da, da, davor ist ein Samyang auf jeden Fall das bessere Einsteigerobjektiv. Was die Fokusgeräusche angeht, auch das ist ein Ding, gibt es einen Workaround und der nennt sich einfach qualitativ hochwertig arbeiten. Sobald du oben auf deine Kamera ein externes Mikrofon gemountet hast, hörst du von diesen Fuchsgeräuschen nichts. Der Grund, warum ich mich für das Sigma entschieden habe, war quasi eine Business-Entscheidung. Das Sigma ist in meinen Augen langlebiger und für mich als Einzelunternehmen ist die Langlebigkeit meines Equipments enorm wichtig. Zudem ist für mich als Einzelunternehmen auch enorm wichtig, dass ich Equipment kaufe, das einen sehr stabilen Wiederverkaufswert mit sich bringt. Das heißt, wenn ich mich in drei Jahren für ein anderes System entscheide oder für ein anderes Objektiv, dann brauche ich ähm, Materialien oder Equipment, das sich wieder sehr gut verkaufen lässt zu einem angemessenen Preis. Das war es eigentlich auch so von mir. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen beide Objektive näher bringen. Ich habe nämlich genau die Fragen mir selber gestellt, bevor ich mir das Sigma damals bestellt habe, sei es die Größe oder die Schärfe. Vielleicht konnte ich hier sogar jemandem helfen bei einer Kaufentscheidung. Ähm, das war es von mir. Äh, in diesem Sinne hoffentlich bis spätestens nächsten Freitag. Bis dann. <laughs> Tschüss.